ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯄꯔꯕꯥꯏꯟ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯄꯨꯜ ꯏꯟꯀꯝ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄꯔꯕꯥꯏꯟ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯨ ꯊꯥꯎꯖꯟ ꯐꯤꯐꯇꯤꯟꯗ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯗ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯇꯨ ꯊꯥꯎꯖꯟ ꯁꯚꯦꯟꯇꯤꯟꯗ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯤ ꯕꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯔꯣꯕꯣꯇꯤꯛꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯩ ꯏꯟꯀꯝ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯇꯣꯄꯨꯜ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯔꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯂꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯔꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯂꯕꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯇ꯭ꯔꯨꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤꯅ ꯑꯩꯠ ꯔꯥꯎꯟ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯃꯥꯄꯟ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯍꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯣꯇꯣꯄꯨꯜ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯃꯅ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯕꯣꯅꯟꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯂꯩꯔꯒ ꯕꯣꯅꯟꯖꯥ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯄꯨꯜ ꯏꯟꯀꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯆꯅꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯃꯝ ꯍꯥꯞꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯂꯦꯠꯇ ꯗꯣꯂꯔ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯝꯒꯤꯒꯨꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯞꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯗꯣꯂꯔ ꯑꯃꯒ ꯄꯦꯟꯁ ꯀꯨꯟꯃꯉꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯞꯂꯥꯏꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯋꯥꯂꯦꯠꯇ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅꯤ